Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Rosa Aguirre. ¿Cuál era el problema que usted padecía? Yo tenía el problema de diabetes. ¿Cuánto tiempo usted sufrió de esta enfermedad? 17 años. Hoy en día, ¿cómo se siente después de haber seguido el tratamiento natural, el tratamiento de la medicina de la moringa? Mucho mejor, muy bien. Y ahorita últimamente ya no tomo pastillas. Cuénteme, cuando usted empezó el tratamiento, ¿cuántas cápsulas consumía a diario? ¿Cuántas cápsulas para la diabetes? Dos. ¿Dos cápsulas? ¿De cuántos miligramos eran las pastillas? De dos. Cada una. Hoy en día, cuénteme, ¿qué consume para su glucosa? Nada, solo moringa. ¿Ya? ¿Cuántas inyecciones se me ha puesto hasta el momento? 19 inyecciones. está totalmente curada. Así es. Ya no me consume ni ningún medicamento. ¿Cómo tiene su presión? ¿Cómo tiene en este caso su organismo? Todo normal. Todo está bien. Todo está bien. Entonces hemos combatido la enfermedad, ya usted está totalmente curada, vemos que usted en el tratamiento se ha cuidado, ha llevado el debido cuidado, no me ha excedido en las comidas, ha llevado la dieta, entonces es un paciente más, un testimonio más de la medicina natural, la medicina de la moringa. Aquí tenemos a la señora Rosa que está curada, pues ella nos dice, aquí el testimonio de ella, ¿no? Así es. ¿Ya? Un, algo que le diga a las personas que nos están viendo. Eh, si pueden que consuman moringa con toda la confianza, que le pongan fe que la moringa cura. La moringa la curó usted de su enfermedad. ¿De qué ciudad usted? De aquí de Quevedo. De Quevedo. Bueno, un gusto, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Saludos a todos. Entonces, aquí tenemos un paciente más curado, pues Muchas gracias por ese testimonio que nos acaba de regalar y con esto que los pacientes vean y se den cuenta cuál es el tratamiento natural, cuál es el tratamiento de la moringa y que la moringa sí cura. Porque moringa es la planta natural que cura más de 300 enfermedades. Un gusto, chao, buenas tardes.